коргошундун бөлүгүнө балка менен бир нече жолу урса анда колуңуз менен коргошундун ысыганын байкасаңыз болот балка жана коргошундун ички энергиялары көбөйдү коргошундун бөлүгүнө жумуш аткарылган үчүн ички энергия көбөйдү демек нерсеге жумуш аткарса ички энергия өзгөрөт